Salut les résilients et bienvenue sur Facteur Résilience, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contrainte énergétique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une activité que l'on aime tous. Alors faites chauffer les casseroles. Manger est une activité très très bas dans la pyramide de Maslow. Pour une bonne raison. Sans nourriture, on ne tient que quelques semaines, vivant. D'un autre côté, il n'est plus possible de continuer à manger comme nous le faisons en Occident. Alors j'aimerais vous dire qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, mais je ne vois pas de mauvaise nouvelle. En effet, je ne vais pas vous dire d'arrêter de manger des produits animaux, vous connaissez déjà leur impact. On va plutôt voir comment on peut manger plus végétal de manière très concrète, en cuisinant. Mais avant de passer en cuisine, lors de chaque capsule, on va se pencher sur un point éclairage. Aujourd'hui, les fameuses protéines. Dès qu'on parle de manger plus végétal, voire végétarien, ou pire encore, végétalien, notre cerveau ne tarde pas à nous rappeler ce qu'on nous a appris à l'école ou la publicité. Les protéines sont dans les produits animaux et les produits laitiers. Eh bien encore bonne nouvelle, il y en a dans tous les aliments mais c'est plutôt à leurs brique constituante qu'il faut s'intéresser, les acides aminés. Alors quand on me demande euh, Ok, mais les protéines Je réponds De quel acide aminé as-tu peur de manquer Et à ce jour, je n'ai jamais eu de réponse. Car on a souvent oublié de quoi il s'agit, les protéines. Pour faire simple, les protéines sont un assemblage 3D d'acides aminés. Elles constituent d'ailleurs une partie importante de la masse de nos cellules. Lorsque nous mangeons, notre corps casse les protéines en acides aminés et reconstitue les protéines dont il a besoin. Pour mieux visualiser, on peut imaginer un assemblage de Lego qu'on casse en briques, et ces briques sont réassemblées dans d'autres constructions. Sur les 21 acides aminés dits protéinogènes, notre corps ne peut en synthétiser que 12. Il faut donc acquérir les 9 autres dans l'alimentation. C'est à ce moment qu'on juge souvent les protéines végétales comme incomplètes, car simplement, leur profil d'acide aminé est moins équilibré que dans les produits d'origine animale. Les animaux ont déjà en partie déjà fait ce travail de combinaison d'acides aminés pour nous. On comprend bien que concernant les protéines d'origine végétale, il y aurait un problème si on ne consommait que le même type d'aliment toute la journée. Heureusement, enfin j'espère pour vous, on mange une multitude d'aliments au cours de la journée, et la somme des différents acides aminés vient s'équilibrer en fin de compte. Ceci dit, il y a des combinaisons astucieuses qui permettent de s'assurer que dans un même repas, on couvre nos besoins en acides aminés essentiels. Une de ces combinaisons est la classique céréale et légumineuse. On va l'illustrer tout de suite en se cuisinant un bon chili. Ne vous inquiétez pas, la recette est dans la description. On se retrouve à la fin pour parler du plat plus en détail.

Enfin, notre savoureux chili servi avec du riz complet. D'ailleurs, n'hésitez pas à rajouter de la coriandre si vous en avez. J'ai finalement décidé de mettre deux boîtes de haricots rouges, ce qui nous fait environ 500 g de haricots rouges au total, et donc avec un taux de protéines de 24 g par 100 g, ça nous fait environ 120 g, on peut donc allègrement envisager 5 à 6 repas. Et concernant le coût du plat, en additionnant le prix de tous les aliments, on arrive à un coût total d'environ 13 euros ce qui nous ramène le plat à à peine plus de 2 euros. Et là on se rend compte que manger végétal c'est non seulement bon pour la santé, mais aussi plutôt bon pour le porte-monnaie. Et petit rappel au passage, les protéines ne sont pas une source d'énergie. Pour ça il faut regarder du côté des calories. C'est d'ailleurs un plat que je trouve particulièrement adapté à la pratique sportive. Et le renforcement fonctionnel, c'est ce que nous allons explorer la prochaine fois. En attendant, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui se demandent comment aborder la cuisine végétale. N'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau et que le contenu vous plaît, eh bien abonnez-vous et activez la clochette pour ne pas louper un épisode. Et enfin, n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après. A très vite. Wow Une carotte du futur.